transmisión del Covid-19 en empreses agroalimentàries. També ha constatat un repunt de casos en residències regi, regi, no, geriàtriques, geriàtriques. Entre, mm. entre personal sanitari a la regió des de l'entrada a la fase el dia 11. Mm -hmm. Davant d'aquest escenari, Salut a decidit espera un parell de dies avant de demanar al Ministeri del Pas el pas de Lleida a la fase 2. perdona un moment, veus aquí que hi fica Salut ha decidit esperar un parell de dies? Mm. I fica un parell de dies i està entre cometes, veus que hi ha unes cometes? Sí. A vegades això dona una sensació de que no ho tenen clar, però amb això hi fiquen cometes, no? Dius, esperant un parell de dies, Què vol dir que pot ser un parell de dies o pot ser un parell de setmanes. Però amb això, entre cometes, eh, és el significat, eh, que és un, no és una cosa comprovada ni clara. Continua. Vale. Uh, per comprovar l'evolució d'aquestes incidències i mantenir la regió a la fase 1. Vale, fins, a... pues entès fins aquí? anécdota. Este Salud detalla que a la región sanitaria de Lleida, el día 11, la taxa de incidencia acumulada el, en 10 era de 2,1 casos de COVID-19 per 100.000 habitantes, mientras que 23 pasado, día 22, había ascendido a 42,7 si pasan el si las cifras de los últimos días,